Saluton al cio, jeni vodia via dio. Hodia mi volus discuti de nove ciferezzain valutoin. Uh, ah, hodia es sabate, kai tiu signifas che post kelkai horoi mi iros al Esperanto Clubo. Se mi faros uh, filmon per tio, kai gi estos nel sekva filmo, mi volus fari ci filmon de nove per ciferezzain valutoi. Ciare io tre feke amuse, excita, mirinda okazis dum la pasintai tagoi. Do eble vi modos che anto calcai tagoi mi fadis filmon per i ciferezza valutoi. Cai ciam mi fadis tiun filmon, mi vera ne attendis tiun muta da gi. Mi simple fadis la filmon, cai mi ecce pensus nu eble mi ne al shutu gin, car gi povus esti tre te da temo. Mutai homoi vera ne shatas discuti finanzain aferoin. Uh, ec mi, mi vera ne tiun ofte shatas discuti la temon. Uh, mi preferas fadis simple amusain filmon pri i esperantai aranjoi cai pri stultum mi supposas Do, mi faris la filmon posium de tempo mi decis yes mel shutos gin do mi shutis gin kai es es ege malfrue frue en la nocto kai mel shutis gin kai tiam mi en litigis kai vera mi en mi ne atendis tiam multe del filmo mi pensis ke gi et la averagen sumon de spectoi uh, kai tio estus absolute cio eble esus kelka interesse commento um sed malgrado tio mi decidis ke en tiu filmo en la preskribon de la filmo mi decidis en meti du legilo en la nua legilo idas al mia monera monuia adreso ke la du legilo idas al mia mediada monuia adreso ke mi metis ilin char mi mi pensis ie subconscie ke eble oni donatus al mi kelkan sendoin um, de ci du uh, valutoi, mi sposas. Do, mi alciutis la filmon, mi enlitigis, cae ciam mi vecigis la secvantan matenon, mi decidis controlli anto mi irus laboreien. Do, mi controllis la monuion, uh, cae no mi controllis uh, la moneran monuion, cae ciam mi malfermis gin, mi devas attendi minuto minutoin. Por tiui ciui nestias, monero esos tre secura sistemo, cae tiu signifas che vi devas ciu tage alciuti multe da datumoi, por simple uh, cashi vin um, kiel canton de de la sistema. Es tre complexa temo, uh, mi discutos gin en estontai filmoi. Do esenso mi atendis calcain minutoin, cae tiam la saldo de mia monuio gi gis datigis. Cae mi vidis que ecapedis pedis calcain numeroi, cae mi vidis tion, cae honesta minest sias cion tio signifas. Gi simple esas numeroi por mi. Do mi memoris o numeroi, cae tiam mi idis al borso en la interneto, cae mi entaipis o numeroi, cae mi convertis ilun al australiae dolaroi, char mi simple interesi gias per multe mi ricevis. Cai cia mi vidis la sumon, mi presca havas cor atacon, iu sendis al mi cent quindec australiaen dolaroin. Tius, tiu esos presca la sama sumo cia mi ricevis ciu monate de mia tuta YouTube mado. Do iu tre affabla, Franesa Esperantisto sendis al mi tiu multe da mono kaj mi sidis tie kaj mi pensis thick. the <laughs> Mi vere ne attendis tion. Do compreneble, mi devas controlli mian midiadon moion, monuion. Kai mi devas diri che midiado estes multe pli mal valuto compare al uh, moneroi. Um, do tio signifas che ne tion multe da homoi usas midiadon. Kai mi shatas tion. Tio signifas che se esperantistui ek adoptus gin amase, tio signifas che esperantistui amase posedus gin, kai ni kiel esperantistui cune uh, povas havi plida adicetso mi supposas tamen mi ne, mi honeste suppose ke ne sendus al mi um monon per mediado a per mediado monuyo Do, mi malfermis mian monuyo kai mi controls gin kai mi vidis unu tre longan numeron kai mi devas didi ke antaŭe mi jam chatis kelkan mediado in charmi simple volas kontroli kiel la sistemo funkcias kiel uh, vendi australian dollar in por a bit monon tiam vendi bit monon por mediado do mi jam havas kelkan do mi jam havas mi supposes sufic sufficie bone uh, bonan comprenon de kio mute ci tiu numero signifas. Se mi tuta ne credes gin, char la numero eses tio feke longa, kai gi venes de unu sola homo, kai mi vidis gin, kai mi pensas, ne, tio devas esti mute pli ol tio kio mi acetis, kai mi sa sufficie mute. Do mi idis de nove alla borso, kai mi inmetis la numeron, kai mi controllis la interchangion. Kai kiam mi vidis la interchangion, ci foie mi ja havis cor attacon. Mi presca volis el salti al mia seggio, curi alla chambro, veci la edzinon, kai laute criaci en ciain orelo in pri cio mute mi ricevis, char iu tre afabla esperantisto, devos este esperantisto, char la filmo ne subtextigita. Iu tre afabla, frenesa, afablega esperantisto sendis al mi pli o quar mil au australia in dollaro in mi povas aĉeti auton por tiu giganta sumo Facta, tio estas pleo 3000 usona in dollaro in to dum unu filmo mi enspezis pli da mono dum mia tuta youtube mato mi mi fakte kalkulis dum mia tuta youtube mato mi mi spesis dum du jaroj eble 2000 australia in dollaro eble eble. Sed per ĉi tiu tre unu film uh, per ĉi tiu tre malgranda filmo kiun mi eĉ ne intencas vere alŝuti, mi enspezas pli ol mia tuta jutumado uh, dum du jaroj. Estas

Danke gon al vice du esperantisto des pli bone tio signifas ke um, jam amase uzas ciferetza valutoin, valuto mi tre joyas pri tio char mi volas instigi stigi esperantisto in ek to mi simple devas diri ci tio se vi estas esperantisto kai vi devas esti char vi spektas ci filmon uh, kai vi estas youtubisto specie usu ciferezza in valuto in kai metu via in uh, monuia in adresso in en via in prescribo in char eble tiu esperantisto au tiu esperantisto qui donatsas al mi sendos ankal al vi Ah, monon, kai ah, mi acce nes cias cion diri. Citu filmo esos jam tro longa, mi intensis montiri al vi kiel eceti, ciel uzi, cae tio plu. Mi fados tion in postae filmui, do se vi scatis citium filmeton, cer mi tere scatas gin, scatu gin, disconigu gin, abonu mien canalum se vi ancorau ne abonis, cae, compereneble, ecu uzu cifere zain valutoi, kai mi vidos vin cioin in la veronta filmo. Cae se vi ne estos tie, mi faifas, char nun mi havus tiu multe da mono che mi povas pagi al iu, ciu tiu homo poste povas nun trovi vin cae moritigi vin uh, nome da mi.